mama lopo yango asambelaka wana me bayesi biso asambelaka makasi asambelaka te asambelaka te meme moi moi moi moi moi meme ngai nde naza boye nakosalika mama lopo asali te ngai bato babaka oyo namelaka trop ndanga esaka bien te na osala yango te mama lopo yango asambelaka wana me bayesi biso asambelaka makasi asambelaka te asambelaka te Meme moi, moi, moi, moi, moi, na, na, meme ngai nde naza boye nakosa likamambo lopo asali te ngai bato babakao na melaka drogue ndanga esaka bien te na osala yango te ngai nabai baaudio eza ya ye te mai ntango akenda osala live na na sara tola moteke akweisai nga abimisaki nga amisaki nga moto ya lokuta nalobaki wana émission na nga ba voice nyonso eza ye te parce que tosalaki enquête ba voice eza ye te mais sikola esa pasi bato bazoloba kutu makambo oyo ya makasi baoluka bango te biso tolobi na biso makambo moto andimi oh, mais biso baoluka biso na basoda hmm. eloko na osenga bellevue nayebi te ngai mpe na encourage moto afunda motu te hmm. mais botika kosalire bato bokotisi bellevue na makambo wana nde bellevue aa na ye moto ya théâtre bellevue a chroniqueuse te et puis aza moto matu vie te asalaka kaka mosala ya visibilité mais amuta bamilie te apparition tapage namona mwana wana na eloko wana te bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombe sier tv eza bombe te eh?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 osabona na nzoto ya tan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? mais likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv Le meilleur tatoueur de Bruxelles donc olingi tatouage moi ya propre olingi tatouage moi ya très classe professionnelle likolo on a Baxi Jeffrey Tatou la main magique en tout cas euh, big dédicace à toi je salue hein, la fille de ma mère hein, Chancelavie Bokechou azalaka toujours nanga ya tikaka nga te en tout cas Euh, sœur na nga solola na nga na western hein, en tout cas mwana mama na nga ye kuta alingaka nde makambo oyo en tout cas je te salue depuis quelque part Le petit madiba le petit fils de l'eternel hein Yannick Choupot Jesus Kondolo mon partenaire très très très privé big dedicace à toi mikolo na yibi kombo moko boye na osepela na vie hmm. omonaka place place nazwa ekombo wana bomona likonzi protège de ya bubu liyondela babi sécurité intervention protection e likolo nango gardinage Benga na yo kaka likonzi protège okozua musala kitoko ekosalama je salue aussi hein mwasi ya 3 mètres 40 maman Mireille Batantu depuis Belgique mwasi ya pembe boutique Mirigo en tout cas big dédicace à toi ya suka nango bo bayenga te eza bato basungaka biso mon vieux Gislain Santini Somiso depuis Belgique président ya CBM Beau Marché président international après olakayenga ba matériel ya bien Olakaki nga micro donc nao zela kaka alors invite na nga lelo aza ne kutu ya presenter te mama kipavita mama verite ye mikolo a na machette ana moto so pe fabo mama ye awa boma en tout cas je dis directement à ma maman hein, que je, je, eh, je l'appelle maman bonjour maman Manika bonjour ma chérie bonne humeur Bien, bonne année, tout le monde a été na bonne année, tout le monde a été na bonne année, bonne année na babonné na bino tout. Bonne année na babonné à Manik de John Tokos officiel. Mm. Ya goreti le voizo mami, eh, toza toza sima soda, toza liboso soda soda olanda na sima. mais mère yo mikolo okomi recherche moko okomi koatonga na kati ya désert okomi oluka so prince babia te bambote place ozali mais mère tozwi yo te nini kaka bato baomona nde na travaille lelo so bato bamoni ngai na voiture bamoni ngai na chateau bamoni ngai banon bao bayela travaille eza te ke eye alobi na banda internet lelo lobi mbala moko nazwi makambo wana bato nyonso baoduti ben oui mbe asimbi be biso on a 30 ans on a travaille neti siko baoluka biso na basoda kaka boye c'est notre travail ah oui eza ya koloba verite mm. ya kozongisa bato na nzela mm -hmm. ya koeduke masse toza wana mpo na insanité te le peuple n'a pas besoin de mitakala des gens donc le peuple n'a pas besoin bana na biso batalaka bino alors il faut to arrêter bino s'il s'agit que non tokende prison biso nyonso mpo to arrêter babétise tokokende okay. Voilà maman manick de John tokende nano makambo oyo tokonga nango benga yango procès 100 jours hein? en tout cas botenda nga rigueur te parce que tomona tolali tolamuki makambo ebandi tola totikala omona makambo ya bongo te na internet libala ya grace te mona monsieur panzu en tout cas ya sika ezoya ya sika ezoya mais tozonga mwa nsima mokie mpo nakoma place oyo nangi nakoma mare Acte oyo maman Mulopa asalaki ya kosolola na Malika, alobi ke alali na telephone ya Grace, otali telephone ya mutu sans autorisation, omoni oyo okokaki komona oyoki nzoto ya malili parce que nga nayebi ke babengaka maman Mulopa asalelaka Nzambe mais heure omoni yo marraine omoni filleule na yo na makambu oyo eza peut etre eza bien te mais obosani ke Grace Temo aza na mama Oke mbala moko kobenga camarade ya Grace Temo oyo aza peut-être na famille na ye te. En fait, acte wana kaka va tokota na makambo alobaki. Acte wana mpo na yo eza nini? Mamu Lopango asambela awa. Mais bayebisi biso asambela makasi. Asambela te. Asambela te. Même moi, moi, moi, moi, moi, même ngai nde naza boye nakosalika mamu Lopango asali te. Ngai bato babaka oyo namelaka trop nanga esaka bien te. Na osala yango te. Comme une maman. ngai nao marraine mariage ya mwana mwana akomi mwana na ngai ntango namoni na likambo naobenge na fanisi na kisi ngai biya ya buzoba ya boye mm. ozokende yango na libala arrete oyo ifo tika yango obandi kotalisa ye baconséquence ya makambo me ye ake atongi me avandi marraine atongi mm. wana azalaki avant mariage me ntango otongi moto ovanda na kiti na yo ozala marraine pourquoi oza marraine na ye te oza marraine na ye te parce que otongi ye déjà otongi nga mpo oza marraine na nga non non non oza marraine na nga te oza marraine na nga déjà epesa ye motema mabe yo comment epuis telefone ya motu mwasi kuna mobali nde tofandaka na telefone mobali okotala telefone na nga te bamibali na biso batalaka batelefone nazo mpo baa na bango kaka bato e eh? donc mpo na bazwi eleki donne moi ton telefone ozomona mais en realite nga telephone ya mobali na otala yango te na ozoka na osala yango kutu te vaa na telefone na yo yo tano yanga ngai na otala te na omipesa mpasi wana te mais sans autorisation epuis ah, eloko nangi natuna yango wana ozoi oyibaki mo depasse ne ya oyiba ti ofandaka na ye otalaka ndenge afungolaka telefone seke bozofanda kaka na vrai te hmm. nani azalaki na raison nani kamel odia Tout le monde est suspect sauf Dieu. Voilà. La fille à papa, je te salue. Eh, abaki tout côté à bana ndima que maman. Tout le monde est suspect sauf, sauf Dieu. Dieu. Abaki le kona ngo toza ba vrai te. Eh, baza ba vrai te. Voilà. Tala na mamu lopo. oyi ozwi telefone na motu oyibi mot de passe mpo ota biloko oyo omonani na kati ozwaki mot de passe parce que moi je ne crois pas que grâce te makopesa mot de passe ya telefone non non non mm. je ne crois pas avec tout ce qu'il y a dans son téléphone au peut sauter ovanda oyaki marraine ne pourquoi bubu liondela likonzi protège yondela babi baoboma biso kaka mpo na yondela bazoboma ngai na ken mpo na bubu liyondela tokokufa likonzi protège aza wana tobanga te okay. eh, eh, de mère et de père nde ezoboma mboka oyo mama denise nyagero que je salue première dame voilà. hmm. fati beton beton babi double brassard mm -hmm. notre président le jeune président le kinois président donc euh, voilà mamulopo asalaki acte ya ma b wana eza songi songi ayebaki malika aobimisa voice epuis atongi ye na atongi ye na voice mpo ayebaki ke malika akotika na voice un jour ebima mm. donc ezalaki arme moko abombaki okay. donc grace peda na bana ya mike bayaki na mariage na yo bayaki bana mabe bacor donc mariage na yo ezalaki pourri de ndoki Ba ndoki nionso ya internet bayaki mariage ya grace. Tango mosusu moto akolongola kaka eza kapash. Hmm. Po kapash nayebi ye. Hmm. Mais les restes ba nene ya ba nani ba tout ça des sorciers bazalaki na haine na kati ba, baza na kati ya mariage no bazolia biloko somi na mbongo na yo bazomela masanga na yo grâce mais bayini yo mais balobaki grace pe aleki trop vantard koloba mobali na ngai ya sur sur ya mobali azalaka ya sur sebona bamobali na ngai aza sur sur te mais azoseka baninga ne baza na mibali ya sur te ye banda azwa mobali likolo nango orgueil yango esali ke mpe makambo esala mobali basalelaki kaka lolendo ata oyebiki aza na mbanda na nsima ndako osaleli lolendo mpo aza ya yo eyaki libala compétition te eloko asalaki mabe baola bango nini du vu ayaki na internet bamona ye matu vu eloko ebomi ye matu vu hmm. bamona nga namonana nalati alliance mais azwaki chance na ye azwi ma mobali mobali akomisi ye ntina trone hmm. ye apo mobali akomisi yo ntina place wana na panzu mpe atente comment ata est ce que mbongo combien grâce à chèque na mariage wana oyo bobeyela mbongo grâce na mbongo asala mariage hmm. ah mbongo nyo grâce à nango bino mo babi grâce à ne sika bien te famille ya bien te bon mbongo mariage on est mariage à compte de fait voilà mbongo wana mariage grâce à chai combien na mariage ah bon tika ko ko salir mutu mobali abalaki ye nde mobali azani kaka nde mobali ya mabe Mais na landi mobali na emission moko atindaki audio abi ba audio nionso ezo bima eza nango yete awangani awangani wana ezalaki ba live abi eza nango yete ebongo sikoyo ba live kasi kona ah nga na bai ba audio eza ya yete mais tango akenda osala live na grace tol na na na na saratola motika kwei sai nga voilà amisai nga amisaki nga moto ya lokuta nalobaki wana émission na nga ba voice nyonso eza ye te parce que tosalaki enquête ba voice eza ye te mais sikoyo live akende osango nde a mobali mabe mare tobeta no lisolo ya belvi kandi oyo lelo réputation na ye na badire ya mama molopo mama molopo fo leka na tv so tookoselo makambo odementir makambo nyonso tooloba odementir ke eza lokuta mais lelo réputation ya belvi kandi la patrona eza sali na makambo oyo oyebisaki malika ke Entre parenthèses que Bellevue azalaka lele. Kotala Bellevue Kandy muasi kitoko, matama kitoko, misu lokola japonaise. Aza na famille, aza na ba ndeko mais obimisi ye lelo que aza lesbienne. Likolo na ngo Manike oko loba neti nde ko salir reputation ya la patrona, ko salir repu, ko coller mutu etiquette oyo ye atikala jamais ko ndima que azalaka bongo mais bo coller ye lelo etiquette wana ya lesbianisme. esa eh, pasi bato bazoloba kutu makambo oyo ya makasi baoluka bango te biso tolobi na biso makambo moto andimi oh, me biso baoluka biso na basoda hmm. eloko na osenga bellevue nayebi te ngai mpe na encourage anta funda motu te hmm. mais botika kosalire bato bokotisi bellevue na makambo wana nde bellevue aa na ye moto ya théâtre Bellevue a chroniqueuse te et puis aza mutu a mature vie te asalaka kaka musala ya visibilite mais a mutu ya ba milieu te apparition tapage na mona mwana wana na eloko wana te ouais. ke ngai na danger na boye or ke kutu a bien voyageaka na jeep na ye ye ale bien a na compte ne na banque o comprendre a bien mais a mutu ya tapage te bokotisi ye ndenge nini mwana bato bokotisi ye bohumilie ye kaka omoni jalousie derrière chaque méchancété il y a de la jalousie mais mère babi akangama ye na ekirindika yango esali ye bongo ye atindaka nde bachroniqueur ekirindika bakotelaka ye entre parenthèse yango sikoyo babeti ye mpe ndika atindaka bachroniqueur ba, ba, ba ekirindika non basala yango te non mm. oyebi bellevie eh? oyebi quand ntango Ozo ba moto oyo atindaka makambo mabe apparence na ye emonanaka neti nga somi natinda ye banzoi na ondima bota aya ah, manike a ah, moto atindaka bato me bato mosusu te belvie ya moto apetage te belvie ya moto apetage belvie ya moto douce mm. calme nayebi te l'apparence est trompeuse mais en disant ça nayebi ke bellevie a ah, moto pena ya game yango nalobaka solo to nini voilà on se poser ba question voilà okay. Bellevue arrête yango arrête yango sikoyo arrête yango arrête yango mama baye bakota na bakota bakota na vie privée bango bayokana bango soni te bakosambwiso na makambo ya lokuta leta basala demanti yo sambwe deja bato mosusu batikali na yango na motema keno ezalaki ya solo En tout cas, bon séjour à Kinshasa, hein, le bishop Patrice Takongo, Mosali Nanzambe, bon séjour à Kinshasa. Alex Papa Kazembe, Patrice. Hein, Alex Kazembe, mm -hmm. na Kolwezi, Madame Alex Kazembe, mwana popi. Mm. Eh, petit nanga ya mwana popi, donc, eh, ba petit, ba se respecter. ba Chimène Lopez, Khloe Kardashian de Bruxelles, okay. ba Sarah Yamba na Paris, ba petit ya respect, petit oyo ekute na sex tape te. Hein? Ba petit ya respect, ba petit na ngai, ba sœur ya respect. Ma condoléances na famille Mayala, ba perdre maman na bango Jolie Mayala, madame na biso azana matanga. donc euh, likolo nango defa okor mpe eseyaki likolo nango naomi auti okufa na mwanda Mère ba impression non. Nakoti na Deborah. Hmm. Libala Deborah ekufa boyebi yango. Mambo nyonso mobali na ayebaki yango te boyebi. Mambo babandi oloba na Deborah bwanga mobali na ayebaki yango te. Ke asali kindumba makasi. ndako abandaki kofutela abandaki kokotisa mibali moninga aboti na mwana pourquoi boremue passe ya debora mais grâce alingi azala victime ye moko te apparemment ebongo ah, okufa ye moko te okufa na debora debora deya basi babosana ye ayaka na net te akotaka makambo ya bachroniquese te amibenda amiboya ti akenda aboti na mwana sikoyo boremue passe boningisi nzungu apase Yango babaka nyoso ozosalaka ekatrapaka biso. Debora batangi nkombo na yo seke nyoso ozosalaka ekatrapaka biso. Mpo mwana oyo amiboya, hmm. amiboya, amiboya, aboya ondire kuta saa na, na, na, na, na, na presse en ligne te. Avant kuta akenda aboyaka deja presse en ligne. Mais Deborah yeyo ba remue parce mobali na oyoka yango ebia. Mobali na oyoka yango eh. Parfois iso mobali na oyoka kino mwasi na nga sala kindumba comment na koka bala mwasi ya ndumba c'est que nga na balaki mwasi moko bazo seka bazo seka ngai nga na omi mona danger. Ah. Bomoni place bomi libala muninga. Na boni mabala nioso bato azwaki na internet ekufa po ekufa. Mobali moko ta supporter ba finga mwasi na ndumba. Voilà. Ya mawa eh. Nayoki Deborah mawa eh. Bon. C'est la vie hein. Voilà, mais mère okoloba neti ndeni libala ya grâce oyo epesaki bato esengo. O biso nsoso sepelaki ka nde olobi mariage de rêve. Mais après quelques temps, toyebi te tobenga yango procès 100 jours, toyebi te tobenga yango Hiroshima, eloko mo eye ko détruire non pas eye eye kaka ko détruire mais eye ko kundola na ba fait passé ya baninga. Mais grace na monsieur Brian bolingi finalement bosala ni bolingi bato bakufa bolingi eh, babale bolingi nini mariage moko baboma mariage ya baninga hmm. baboma bilo baboma vie hmm. ya baninga alors grace conseil napesaki yo nabaki kotinda voice te silence obi obrise silence hmm. olobaki nabonani na nini nabonani obrise silence sikoyo olingi obanda oloba olingi obanda oloba sikoyo eloko oyo ozoloba yango bafia baninga donc lokola yo babomi yo olingo est ce que Deborah Bwanga akotaki makambo na yo sasa ekiri ndika okemba yango na Bwanga nde yeni ah te mopa boye te ko yaya ko détruire baninga te ko na bolingo ya nzambe moto oyo ozotanga komone aza na mwana ya bebe mobali so abwaki ye libanda aosuka wapi na mwana wana hein e vie na nga tijo na angola wana boutique ya babi maison tijok na kikolo okuta mpe na nga tijo aza wana azoteka biloko ya solo ya solo bakable ya solo babishe jonga tolia tomela ekangami te na puidixme wana ya lopango na biso moko babiso olingi okoma neti manike oleka mpe manike salela ba produit ya melina swamba bomoni ba produit ya melina swamba esali nga bien makasi mhm. non bien nga moko naza na salela donc so olingi mpe obongisa mabele salela melina swamba obongisa babase okoma na taille neti manike salela melina swamba parce que tomipesa kaka baforme tolingi mabumu minene te ta libumu plat mais ana poitrine ozo comprendre tomipesa baforme mpo bino boyebi kaka soin taibo boyebi kaka Voilà Rachel Mazwa boutique en ligne en tout cas kuna ozwa bilamba nyonso opesi commande ayeli yo elamba nyonso oyo olingi na bande lisusu boutique Mirigo chez maman Mireille Batantu mwasi ya 3 mètres à 40 depuis Belgique hein. mwasi ya mbinga je te salue depuis quelque part mais mère tobeta non lisolo euh, boni fali ipupa Fally ça va napesi mbote na bobi batante wa okay. napesi mbote na bobi batante na états-unis voilà. mais impression ezalaki nde nini na fete tozonga na nsima na uh, libala ya manike bu libala ken plutôt bu okutani na fali pupa est ce que oyebaki ezalaki fali asali yo mwa grimace nayebaki te ke ezalaki fali non je ne savais pas ke ezalaki fali ntango hmm. nazo Tango azo loba na nga kuna tali sima na yebaki te ke eza yaka nzite na beti ekara yemba mwa liboso na loba na nga oh to comprendre oh siko tanga longoli masque eh na biye yo kutu na lukaka na biye yo eh, akangi ngai hmm. akangi ngai akangi ngai akangi ngai ye yo akangi ngai bon ah, il a dit ce qu'il avait à dire hein il s'est défoulé Ça m'a fait aussi du bien alongoli kanda donc na 2022 nakoti nana nanga na problème te na fali oboyi na ope bapolémike naboyi non naza lisusu na niveau wana te ta nde bokoni obenga nga mama sikoyo oyoka mama oclashe tozo conseiller sans clash okay. on dit la vérité sans insulter voilà. on veut juste que non Mwa orientation ya bien ezala ata mibale misato basusu bake na nzela malamu lola esepela. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga. Je salue le prophète Emmanuel Dodi. Je salue mon cadet Tom Yumba. Babi moi, hein, mobali ya mwindo. Voilà, mobali ya mwindo Tom Yunga. Euh, mère Manik tobeta nanu lisolo tosolola nanu. Makambo ezoleka kaka na internet. Lelo sikoyo toyoki toyoki ke balingi bakangisa yo totanga na biso kombo te po na makambu oyo mutu ye moko andimi tobeta lisolo ya penielle oyo bino nionso boyebi na ba video oyo tomonaki toyebi te batu baotala na biso bazalaka ba zoba te biso moko tomoni ba video compromettante oyo peut etre muana amoni ebomi ye misu ye moko mukolo makambu na site na ye na page na ye andimi ke ezalaki ye mais sikoyo likolo na yango po na nini bolingi bo porter batu plainte c'est due à quoi mère? Koloba verite eza mabe? Kopesa analyse moko ya bosolo eza mabe? Patron oyo oza sima na ye oyina ngai parce que na sala emission ya bouboule yondela mpo na kumisaka bouboule mpo na bwaka bouboule yango yo oyina ngai problème eza te sala na ngai oyo nyonso yo olingi mais eza affaire civile soki ngai nasalaki émission to ngai moto na publiaki motakala peniel ba bureau de bakanga nga na oke parke na oke makala eyaka ndako na obima mais dieu va faire justice Penielle oyina ngai parce que na orientaki yo tika ko etale vie na yo libala na yo yango oyina nga na finga yo te mama oza mwana epa na nga nga na ozala contre yo na nini groupe ya ba mama oyo bo encouragaki Penielle lelo bomemi ye wapi bomemi ye na lodeba bomemi ye na illusion bomemi ye na kosambwa malgré qu'elle parle ayebi que c'est la honte de sa vie et puis ça va ça va la rattraper na future na ye parce que mokolo mwana na ye garçon na ye moko akuta na, na video wana excuse atala nka akomi modi bato nyonso bazobina kamulangu na internet yo omoni bango tomoni kaka ngai na ken piana eh? omoni kaka ngai na ken piana o oh. yo osali babetise na olingo potanga emekanisa na yo nga kasi o oh. Yango moto oyo oza sima na ye donc yo yini oyina tellement bouboule oyina mai kalambai yango nde yango nde boyinela nga boboma ngai oh est ce que ata première dame na biso alinga moto aka mwasi ya kongo esala bongo ezalaka te mais mpo na ken piana avant video ebima ken piana on dirait annonsaki epuis na butu nango tolobi nango tomoni video ebima ye alobaki ne bilobela ye moko ntango ifale ntango ken annonsaki bongo ye ntango video ebimi awangana e nzambe kenga ken mpiano moni mais ye moko andimi que c'est moi c'est patricia qui a publié ça après ntango amoni asala erreur akeyisa patricia te esala live oyebi mwana wana amipubliaki ye moko mpo mibali baya ebele eza patricia te nga kuna mona nde peigne il fallait porter nde patricia place mais oui Mais oui, parce que tu as dit que non, c'est Patricia qui a vu la vidéo. Moi, j'ai commenté. et puis j'étais pas injurie toloba ka makambo oyo osali et puis Karine Mokonzi kutu oyo azaka moto esaka bete ti lelo andima sex tap te mais yo ondimi soni ya ndenge wana tobomba ngo sa oyo olingi kasi eh yo kasi te toleka ba tv tosenga yo pardon e eh, mwana wa lokuta eh. wana mwana mokolo nde ayebi nini basaka na mwana moke makambo oyo ozosala yebaki eno spirituellement charnellement Oyeba yango et puis lisanga oyo bozo linga wana bozo luka nini bo boma nga bo koko boma nga te nzambe ayebi ke naloba makambo oyo eza juste eh bokomisi keno so okomisi pretre oyo bayokani batielo poison na bino bokomi bolingi boboma nga mpo nga nakumisaka mai kalambai na bubuli yondela boa normal te bolingi boboma nga mpo nakumisa nakotela moïse mbiye me baza bapasteur ya solo yo pasteur saul likambo nini na ngai ndenge yo amusakata nga mpe na amusakata okoka nga te okoka nga te enga na mwana nkutu okonga isome okoka nga te omoni kindoki oyo azoya butubutu okoka nga te okutana na koba alphonse na nzela na okoka nga te eh, na ndeni yo moto opianga mosala na internet mais ça c'est quoi ça vous faites des histoires oyo oh, boya nango na presse en ligne nous nous sommes là pour commenter eh, mama anto e eh. Ya jeancy boyebisa no pasteur saul alingi nini yango oh yaya oa musakata nga pe na musakata okoka nga te je te jure devant l'éternel des armées loba na tiaka mabolongo na se asambela nzambe lokuta okoka nga te vous êtes en train de nous maudire de, de maudire nos enfants En mettant votre nudite sur le, le, le net, nos enfants ont, tous ont des, des androïdes. Qu'est-ce qui se passe comme ça Oh yo olingi bato nyonso yo prêtre oyo olingi bato nyonso bakumisa yo ngai akumisa nga kaka bato baa de père et de mare ngai nakumisaka na ngai yo te nakumisaka na ngai yo te ngai Na kumisa kaka Boubou Liyondo ya likonzi protège na ko na ko na ko loba verite pona na loba verite pona Mike Kalambay penielle abimi abimi abimi mwasi mabe te makambo nioso Kalambay aloba ke penielle aza impoli ya mwasi mabe jack pot alobi yango afandi na ye 3 mois alobi yango hein qu'est ce qui se passe pourquoi vous vous lokola elobi yango ata mamulu baloko donc biso toza na biso na eloko te toza na baparent te tokweyaki kaka lokola eloko ya pema bato bakotela biso basati yango ifo bofunda biso oh, oh. Manick de John en tout cas voilà en tout cas na bato nyonso balingaka biso tosepe makasi nde bolandi biso oyo tozalaki tokoloba nango tozalaki ya koloba nango yango wana alors bo s'abonner massivement na chaîne na biso bolaki bopartage mare euh, badédicace na yo na bato balingaka yo okoki koloba neti donc bato balingaka nga nalingi bino mingi son excellence soko afat na kizembe papi keli na londres alain giga na londres Na pesi bino ba mbote ebele. Angel Muswahili Makizembe na pesi yo ba mbote ebele. Femme mwasi ya bambula na bambula na bambula na bambula na pesi yo ba mbote ebele. Et puis na lobi kaka biso toana biso na mutu te. Lokola biso toana mutu te, botinda balandaka biso. tozotika bana biso na ndako tozokende kobatamaka botindaka balandaka biso merci na bino merci beaucoup ok nous sommes à la fin de notre émission Science ete la manique de John hein, maman Kipinvita alobi kaka oyo esengelaki aloba. Merci à toi chinois noir hein, pona ba images ya qualite opesi. Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur hein, Yannick Dija Scandolo mon partenaire prive. Nalobi lisusu nkolo na bakisi yo Hugues Nzinga dollar rouge ba mbote esika ozali. Na pesi lisusu mbote na ngai na Rachel Mazwa na preciser boutique en ligne. Oza na posa ba salelo maputa ya kitoko ni ba salelo maputa moko ya kano contact na Joburg hein, contacter kaka Flaget en confection Yvonne Yvonne Youve Closet Yvonne asalelaka bato maputa kitoko bando omona ngai nazobeta maputa moko ya classe boutique Mirigo nazobeta tolo mama Mireille Batantu mama Mireille Batantu boutique Mirigo juste en diagonale ya Bibi Play opusani moke place balelaka matanga donc omona boutique Mirigo eza wana bo partager ba video na biso bo like au revoir.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 osabona na nzoto ya tan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? me likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv Je suis na lingua. Soki olingi tala nga tala nga na Bombe 7 TV. Bokanzela pona nini? Eh! Eh! Baza mtima.